dipuji lebih orang kata kena bayar kutuk pula orang kata lain ha. Hai guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak makan menu terbaru daripada KFC sempena bulan Ramadan yang bakal menjelma tak lama lagi iaitu KFC Ayam Percik. Uh, dia ada set Dua pieces ayam dengan nasi Air dan koslong macam tu je lah macam biasa lah Berapa eh harga dia? Lupa RM16 something kot Kita pun uh, Aku dapat peha dulu hari ni Tak mudah Itulah Ini je okay. Nampak ni ayam Ayam percik tapi bukan macam ayam percik yang kita boleh dapatkan dekat Bazar Ramadan tu Yang berkuah-kuah tapi ni ayam goreng je Dipercik kan Baca doa dulu. Minum dulu guys. Kita tuang kau slow sikit kat sini. Okay, mari kita makan guys. Kita rasa ayam ni dulu, ayam percik. Ayam goreng percik. Bismillahirrahmanirrahim. sos set Mari kita rasa dengan sos pula Ayam dia Sos percik Macam tak sesuai je pakai sos So macam tu je Macam lebih kurang yang tandu Tandoori ke apa pun ada lebih kurang Sebelum ni kita makan dengan nasi eh mungkin dia balance well balance rasa bismillah. Tak sesuai eh. pakai sos dia. Tak payah pakai sos. Aku dah buka dua sekali pula tu. Fiden. Okay, makan saja. Macam banyak pula nasi dia Oh lupa Nasi banyak Aku bukan iki suka asi Ambil selawak sikit Ambil nasi Besok tak habis Aku patut ambil separuh je nasi ni Kalau aku makan semua ni Sampai lama video ni akan berlaku Hmm Tapi yang ayam ni dia tak kuat sangat rencah dia macam yang sebelum ni Tandoori ke apa tu macam kuat hmm, Tak rasa tak kuat sangat Ada rasa tapi tak kuat cubit kan? Dia ni macam Balinese crunch. Aku pun dah lupa dah rasa dia macam mana. So tak tahulah. Tapi memang adalah macam sama lebih kurang sebelum ni. Biasalah KFC kan. Dan ayam kecil. Tapi orang tak akan pergi. So dia tak ada masalah kalau orang cakap ayam kecil ke. Buat menu baru macam tu. Macam tu je. Hmm. Dia tak akan risau sebab orang akan tetap pergi. Macam mana pun Okey je lah rasa dia. Tak adalah sedap mana. Biasa-biasa je. Ayam yang spicy, yang spicy lagi sedap. Yang biasa. Okey. Marilah kita makan. Kan puji lebih orang kata. Kena bayar. Kutuk pula orang kata lain. Haa. เป็นยังเลย Boleh lah buat makan kalau lapar. Kalau kenyang, jadi tak sedap kot. <laughs> Macam biasa Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku Sehingga ke hari ini, minit ini, detik ini Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe Tolonglah subscribe, okay? Itu saja Terima kasih Dan see you guys di next video, bye-bye